mengatakan hadis dan sunnah adalah sinonim kau tadi belajar apa? belajar hadis kau tadi belajar apa? belajar sunnah tapi ada juga yang membedakan ada yang mengatakan hadis lebih umum cerita Nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu sampai pindah ke kota Madinah sampai meninggal hadis adapun sejak dia jadi Nabi sampai meninggal jadi dalil hukum sunnah Ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah mansana fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan. Nabi pakai jubah sunnah, kebiasaan. Nabi pakai sorban sunnah, kebiasaan. Nabi pakai siwak sunnah, kebiasaan. Bapak setiap pagi merokok sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapa. Ibu setiap mau pergi undangan pakai lipstick sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Adapun sunnah Nabi adalah yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dipakai Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi min qaulin ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu adalah sunnah hadis Nabi. Mana diantara ucapan Nabi? rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya ucapan Nabi man shalla subuh fi jama'atin siapa yang salat subuh berjamaah kana fi zimmatillah maka dia mendapatkan perlindungan Allah sampai petang hari nanti sunnah nabi idza dakhala ahadukumul masjid kalau kamu masuk masjid fala yajlis jangan duduk hatta yusalli rak'ataini sampai salat dua rakaat sunnah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabahatun yudhillullah ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan dia malah zillah illa zillu. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Sunnah. Karena ucapan itu keluar dari mulut Nabi Alaihi Wasallam Apa kata Nabi Alaihi Wasallam Man sallas subah fi jama'atin Siapa yang solat subuh berjama'ah Thumma qa'ada Selesai solat subuh dia tak keluar masjid Tapi dia duduk di masjid Yadhkurullah Berzikir, menyebut, mengagungkan, mengingat Allah Hatta tatlu asyam Sampai terbit matahari Duduk dia di masjid Tapi berzikir, bukan duduk tidur Hatta tatlu asyam Sampai terbit matahari Setelah terbit matahari, dilewatkannya waktu dua tanduk setan. Apa itu makna dua tanduk setan? Ini bumi, ini matahari. Nanti ada masanya terbit matahari. Itu ada jam kita tengok jam berapa terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat. Ini matahari bulat. Begitu terbit matahari bulat, datang setan menghampiri. Oh setan kan bertanduk matahari bulat datang setan menghampiri maka disebut dengan karnai syaitan dua tanduk setan berapa lama waktu dua tanduk setan itu ketika matahari naik qaida ramhin setinggi tombak setelah diukur menurut ilmu astronomi naiknya matahari dari bawah ke atas setinggi tombak 12 menit untuk supaya genap mudah selamat 15 menit Maka kalau terbit matahari jam 6.30 Lewatkan 15 jam 6.45 Barulah bisa melaksanakan salat sunat isyraq dua rakaat Sunnah Nabi bicara Man salat subuh abdi jamaatin Siapa yang salat subuh berjamaah Thumma qa'ada yadukurullah Dia tak keluar masjid duduk berzikir dengan Allah Hatta tatul asyam sampai terbit matahari Dilewatkan lewat tu 12 menit setinggi tambah thumma yusalli rak'ataini salat sunat di rakaat kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah dapat pahala dia macam pahala haji dan umrah